Thank you كنا مسجونين جوه جوه هدومنا مش جوه مش جوه السجون مسجونين واحنا ماشيين النهارده انا جات لي فرصه ان انا ابني وابن اخويا وابن عمي واخويا اللي في بدايه التحرير برضه انا مش اقل منه اطالب بحقي هو بيطالب بحق البلد كلها ولا بيطالب بحق انا بس هنا يا ريت الناس ترجع الميدان تاني بجد و... وتنزل وتاخد حقها البلد دي عشان تقوم وما لازم كلنا ننزل ونتكاتف مع بعض ونرجع زي الاول تاني لو معدنا 25 واحد وتنجيب الثوره ان شاء الله للقضاء على العسكر 25 واحد هنشيل العسكر باذن الله باذن الله باذن الله 25 يناير اللي جاي ان شاء الله فيها فيا ريت نعمل حسابنا يوم 25 يناير هنكمل المشوار بس يلا بينا نكمل الصوت يا سنتاوي صح النار يا سنتاوي